uyena lo singithi uyena lo by black print the port. okay you already know is black print the port. okay uyena lo uyena lo engimthandayo sengisho lo engimdingayo lo ngifuna ahlale la uyena lo sengisho uyena lo engimfidayo ish okay <laughs> naye sewuyangifila shuthi kule ndaba uyi-four mina ngiyi-five shuthi siyafilana okay buka uyena lo uyena lo nehoki <laughs> emangazayo <laughs> unyathela ngabantwana ngiyakutshela uyena lo sengithi uyena lo onesimali esingichazayo ma wasimala onamazinya lothotho uyena lo sengithi uyena lo baby nguwena lo nguwena lo engimthandayo baby nguyena lo bafethu lalelani nguyena lo nguwena lo nguyena lo ngithi mina ngiyamthanda mina ngiyamfila mina ngiyamdinga futhi ngifuna ahlale la azanga suke eduze kwami ngifuna kube nguye yena qha ngifuna kube nguye yena kuphela ngifuna kube nguye yena ubhebi wami sengithe uyena lo bhebi nguwena lo uyena lo ngiyamthanda lo ngifuna ahlale lana lo azange ahambi lona mhlampe <laughs> angibambi luna hayi ngifuna kube ukugcina luna ngisamfuna omunye emva kwaluna enqono kuvele kuthiwe ngisishimane ngoba ngifuna yena kuphela luna <laughs> sengancamela nokuba impohlo uma ngingahamba yena luna ngifuna yena luna ngifuna kuhlale yena luna ngimfuna omunye ngifuna yena luna sengithe uyena lo engithi bebi nguwena lo uyena lo uwena lo bebi nguwena lo sengisho lo engimthandayo engimfilayo <laughs> lo ngisho abangani bami bengikhuza ngaye kunzima ukumyeka ngoba nguyena lo bebi nguwena lo vele <laughs> nguyena lo <laughs> Baby ngibatshelile nayizolo bathi mina ngiyabafundekela ngoba ngihlezi ngikhuluma ngawe. <laughs> Bathi mina ngibabangela isicephe ngoba ngihlezi ngikhuluma ngawe kodwa bona abaqondi <laughs> abaqondi balahlekelwe iphoyinti. the out of point out <laughs> of order angazi ngithi <laughs> bebi nguwena lo engikhuluma ngayo imihla nemihla ohlezi esengqondweni yami nguwena lo sengithi bafethi nguyena lo ngiyajabula ukuthi nize nimazi uyena lo okay there was just black printer pot sure no